қой қойсам не болады? Сырдаш Абдиева не ұқпай атасың ұғытам ұғытсаң айтшы мен ақырқы сөзім не дедім абдиева эмне ұқпай атасың дедім саған өз балдар айбек қана деп бар өзгереді бәрі